न सदासि नो सदासि तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्बः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहा किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहा था Thank you. वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता है किसी को नहीं पता नहीं पता नहीं है पता नहीं है पता औरंगजेब के राज्य के आखिरी दिनों में मुगल सल्तनत के अलग अलग हिस्सों में जन आंदोलन शुरू होने लगे सरहद के पठान कबीलों मथुरा के जाट किसानों गरीब सतनामियों और औरंगजेब की सख्ती के कारण सिखों ने बगावत की ये सारी बगावतें एक फजीहत तो थीं मगर मुगल सल्तनत को असली खतरा मराठों की बढ़ती शक्ति से था शाहजहां के जमाने में ही शाहजी भोंसले नाम के मराठा सरदार ने सिर उठाया था लेकिन मराठों का गौरव और मुगल सल्तनत की आफत अगर कोई बना तो वो था उसका बेटा शिवाजी जो 1630 में पैदा हुआ था शिवाजी 19 बरस का ही था जब उसने पश्चिमी घाटियों में रहने वालों का एक ऐसा जबरदस्त गिरोह तैयार किया जो उस पर मर मिटने को तैयार थे तदेव लग्नम सुदिनं तदेव लक्ष्मीपते तेन युगं स्मरामि शुभमङ्गल राम राम राम राम पोते का ब्याह है आज यहीं से अक्षत के दाने बिखरा दिए बच्चे के मस्तक पर यहीं से क्या विवाह मंडप जाना दुभर हो गया नहीं ऐसा तो नहीं है छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें इस किले का किलेदार मुकर किया था हाँ बगैर महाराज की इजाजत से हम किला छोड़कर नहीं जा सकते लेकिन मराठी रियासत तो अंग्रेजी सन 1818 में खालसा कर ली गई थी संपत अब तो चल रहा है अठारह सौ साल बीत चुके हैं शायद आप तक यह खबर पहुंची नहीं है हम किसकी इजाजत से किला छोड़कर जाते हमसे पहले हमारे पिता किलेदार थे जिस दिन से किलेदार बने उस दिन से कभी किला छोड़कर नहीं गए यहीं पर वो स्वर्गवासी हुए और यहीं पर हमने उनके आखिरी संस्कार किए तब से हम यहां हैं अब हमारा बेटा हमें चिता पर चढ़ाएगा और किलेदार की हैसियत से यहां खड़ा रहेगा तो क्या कह रहे थे श्रीधर पंत हां हाँ सही है तुम्हारा कहना मराठी रियासत खत्म हो चुकी है शिवाजी महाराज के गुजरे 200 साल बीत चुके मगर आज भी महाराज यहां और यहां विराज रहे हैं <laughs> सही बात है महाराज के गुजर जाने के कोई अस्सी नब्बे साल बाद एक कवि हुआ था श्रीवल्लभ वो भी महाराज को भूला नहीं पाया था उसने कहा है बचाई दखन दे सकी लाज लिया जब हाथ राज का ताज बचाई दखन दे सकी लाज लिया जब हाथ राज का ताज रचा फिर गड़ी दुर्ग का जाल प्रजा थी खुश किस्मत खुशहाल सलील पर से तू बनाया जी हो जी जी जी जी जी जी सलील पर से तू बनाया जी हो जी जी जी जी जी हो जलद पर रख जहाज का भार मही को देकर प्रेमाधार जोड़कर बारह मावल एक दबाए समरथ शत्रु अनेक ऐसा नरनाथ मगर ज्योतिबा फुले ने कुछ और कहा है किसानों का राजा पहला अलंकारों से जीना बहला छली के लिए महा छलिया भलों की पड़ता था पैया ओ बचाता प्राण जुगत से वो डरे ना कभी विपद से वो युद्ध के लिए सदा तैयार प्रजा का पाया प्यार अपार आ रैयत का सुख उसका सुख था बनाता नया कायदा था तबीयत का सीधा सादा भलाई पर नित आमादा ओ मधुरतम थी उसकी बानी बहे जो झरने का पानी शिवाजी राजा कुलभूषण जरा भी मिले नहीं दूषण शिवाजी राजा कुलभूषण जरा भी मिले नहीं दूषण क्या कहे बापू फुले शब्द ना मिले जी जी जी जी जी जी जी क्या कहे ज्योति बापू फुले शब्द ना मिले जी जी जी जी जी जी जी जी आप शिवाजी को किसानों का राजा कैसे कह सकते हैं इसलिए कि वो हम किसानों कुंबियों का नेता था लेकिन तुम्हारे समझ में ये बात नहीं आएगी श्रीधर पंत लगता है आज महाराज की पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी और पोते के ब्याह के दिन महाराज की कहानी सुनाने का सौभाग्य मुझे मिला है सत्रहवीं सदी के शुरुआत में ये जो पूरा इलाका तुम देख रहे हो और उससे भी परे बारह मावल का प्रदेश है एकदम बंजर था मौत का उसे श्राप मिला हुआ था धरती जैसे बांझ हो चुकी थी धरती है स्वर्ण भंडार बड़ी भंगार आंख के पार में कुछ दिखता भूख के आगे मान सकता अंधेरा जड़ता का दस्ता दलित दल था सबको दलता मौत का नंगा नाच चलता तब जिए तो कैसे जिए समझना पड़ता ऐसे मावल प्रदेश में शाहजी राजे भोसले ने राजा शिवाजी को उनकी माता जीजाबाई और अपने विश्वास पात्र सेवक दादूजी कोंडेव के साथ पुणे भेज दिया राजे क्या थक गए नहीं तो शिवाजी राजे शाहजी महाराज की औलाद है रानी साहिबा इतनी जल्दी क्या थकने वाले हैं इनके आबा साहेब घोड़े पर बैठ आंधी की तरह दौड़ते थे दुश्मन चकरा कर रह जाते कितनी बार आबा साहेब की कहानियां आपसे सुनेंगे पंत कहानियां भर बन कर रह गई हैं राजे माहौले की शिकस्त के बाद शाहजी महाराज बिल्कुल बदल गए हम उनकी उदासी की वजह जानते हैं मुगलों से हार मानकर उन्हें निजाम शाही के वारिस अबोध बालक मुर्तजा को मुगलों को सौंपना पड़ा निजाम शाही को तहस नहस होते देखा पर इसका ये तो मतलब नहीं कि सब कुछ भूलकर रंगरलियों में दिन रात गुजारे और क्या करते बेचारे इतनी कड़ी शर्तें जो माननी पड़ी उन शर्तों का तो भार ढो रहे हैं आज तक निजाम शाही की चाकरी छोड़कर उन्हें आदिल शाह की खिदमत करनी पड़ी उनके अधिकार में एक भी किला न रहा अपनी जागीर में रहना मना मुगलों के इलाके के करीब रहने पर पाबंदी जाकर बंगलूर में बसना पड़ा अदिल शाह के लिए पूरा कर्नाटक जीत लिया वो भी एक अफसाना बनकर रह गया मां साहेबा यहां तो एक खेत भी दिखाई नहीं देता क्यों ये इलाका ही बदकस्मत है राजे पहले तो महाराज साहब को लड़ाइयों से इतनी फुर्सत नहीं मिली कि अपने जागीर की देखभाल करें ये देखकर देशपांड और देशमुखों ने मनमानी शुरू कर दी ऊपर से मुगलों ने लूट मचाई किसान लुटपिट कर भाग गए उपजाऊ धरती जंगल बन गया अब यहां बाघ और भेड़ियों का राज है ये सब नहीं चलेगा दादोजी पंत इसीलिए महाराज ने मुझे आपके साथ भेजा है मैं अब उनका मतलब ही नहीं आदिल का सूबेदार भी हूं लेकिन किसानों को कैसे वापस बुलाएंगे पंत अगर उन्हें सुरक्षा मिलेगी तो वो जरूर अपने आप वापस आ जाएंगे चलो क्या बात है कौन है ये लोग हम तुम्हारी प्रजा हैं बाल राजे हौसलों की रैयत बरसों बाद मालिक का प्रवेश हो रहा है सो मुजरा करने आए हैं राजे महाराज साहेब तो यहाँ आए ही नहीं हम तो अनाथ हो गए जागीर में कोई कायदा कानून है ही नहीं बस जिसकी लाठी उसकी भैंस महाराज साहब ने जागीर शिवाजी राजे को सौंप दी है अब वो खुद तुम्हारी देखभाल करेंगे मैं उनका मुतालिक हूँ आप लोगों को शिकायत का मौका ना मिलेगा हमें रानी सरकार के दर्शन की इजाजत मिले राजे रानी साहिबा से पूछिए दर्शन देंगी भाई साहिबा किसान दर्शन चाहते हैं क्या कहना चाहते हो कहो बिना डरे कहो रानी सरकार हम आपकी वफादार प्रजा हैं हमने कर देने से कभी इनकार नहीं किया जितना देना चाहिए दिया हमारी रक्षा करो रानी सरकार किसका डर है तुम्हें जिसका जी चाहे गांव में घुसता है तलवार दिखाता है जिस चीज पर मन आता है उसको उठा के चलता बनता है न घर का आसरा है न खेत खलिहान का और ऐसा भी नहीं कि बरस में एक बार आता है या दो बार बस मन कहा घुस जाता है कभी एक आता है कभी दूसरा आता है शिकायत किसके पास करे औरतों का जीना मुश्किल है कब आबरू लूट जाए कोई भरोसा नहीं गांव के बाद गांव बेचिराग होता जा रहा है लोग जान के डर से भाग रहे हैं कौन है ये लोग जो ऐसा जुल्म ढा रहे हैं बोलो डरो नहीं एक हो तो बताएं सरकार जो भी घुड़सवारी जानता है गांव में घुसता है अब समझ लो कि हम बताते हैं बालराजे आपके देशमुख और देश पांडे जो है वो अपने आप को मालिक मानते हैं तुम्हें न्याय मिलेगा जागीर के काम में कोई बद इंतजामी नहीं होगी तुम निश्चिंत रहो लगता है यहां भी मुगल फौजों ने काफी लूट मचाई है कितने लोग मारे गए उनके आने तक यहाँ रुकता कौन की मुगल उन्हें मारते सो मकान लूट लाट के जानवर हाँक ले गए सिपाही तो तुम कहाँ जाके छिपे इन पहाड़ियों में जितना बन जाए सर पर रख के भागते बाकी तोड़ फोड़ देते जला देते लेकिन पहाड़ियों पर भी सिपाही पकड़ सकते हैं तुम्हें पहाड़ियाँ चढ़ जाए तो हमें कोई नहीं पकड़ सकता न मुगल न आदिल शाही अजय इन पहाड़ियों को तुम नहीं जानते आदमी का चढ़ना तो मुश्किल घुड़सवार क्या चढ़ेंगे हाँ और हमें सब पगडंडियां मालूम है गुफाएं भी है वहां पर और पीने को पानी भी है इन पहाड़ियों की छानबीन करनी होगी चलो हमें अपनी पहाड़ियां दिखाओ हाँ हाँ चलिए हाँ चलिए चलो भेड़ियों का सफाया तो हो चुका है दादाजी अब तो किसानों को भी लौटाना चाहिए राजे भेड़ियों से ज्यादा उन्हें डर है आपके देशमुखों से आज कैसे पकड़ के लाए आप अभी बताता दादू जी ये फैसला भी आप ही कर लीजिए नहीं जागीर महाराज साहब ने तुम्हें सौंपी है इसलिए अब फैसले तुम्हें लेने होंगे ले आओ शिवाजी राजे के सामने झुककर मुझे ना करो क्यों करूं ये मेरे स्वामी है क्या इनका दर्जा मुझसे बड़ा है क्या ये भी मेरी तरह वतनदार है कौन है ये भोर का देशमुख कृष्णा जी नायक बांडल भोर में अपनी मनमानी चलाता है मालगुजारी के पाई नहीं देता ऊपर से अपने नाम के ऊंचे कर किसानों पर थोप दिए हैं आप इन्हें ये सब पहले बता चुके हैं जी कई बार लेकिन ये मानने को तैयार नहीं ठीक है हम इन्हें एक और बार मौका देते हैं तुम कौन होते हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले शाहजी भोसले होंगे बहुत बड़े सरदार निजाम शाही और आदिल शाही में पर यहां हम उन्हें कुछ नहीं मानते वो एक मामूली पाटिल हैं जिनके पूर्वजों ने दस गांव की पाटिल की मोल ली थी और मैं यहां का देशमुख यहां हमारा राज है माल गुजारी अदा करो और कायदे कानून का पालन करो तो माफ कर दिए जाओगे हम्म। इसके इलाके की रैयत ने कुछ दिन पहले इसके जोन की शिकायत की थी मैंने उसे संदेशा भेजा तो जवाब में उसने हमारे घोड़ों को लंगड़ा कर दिया उनकी पूछे काट डाली इसे बुलाकर मैंने बहुत समझाया लेकिन ये कुछ मानने को तैयार नहीं अब आप उसे उचित दंड दें ठीक है ले जाओ इसे और दिन ढलने से पहले इसके हाथ पांव काट डालो तुम्हें इस अपराध की कीमत चुकानी पड़ेगी ये सब एक कांड है तुम हमारी जमीन हमारे वतन को खुद हड़प लेना चाहते हो हड़प लेना चाहते हो हड़प लेना चाहते हो ये मैंने गलत किया था तुझे वापस बुला लू नहीं बिल्कुल उचित दंड दिया है ऐसे ठीक सरदारों को मिसाल बनाना बहुत जरूरी है लेकिन इस तरह क्या वतनदार सुधर जाएंगे अगर लगान मुकर्र सुधारेंगे तो देशमुख भी सुधर जाएंगे तो लगान के बारे में क्या सोचा आपने पहले साल एक पाई फीबी का दूसरे साल एक पैसा तीसरे साल आधा आना चौथे साल एक आना पांचवें साल चार आना और छठे साल आठ आना फी बीघा सातवें साल लगान होगा एक रुपया और आठवें साल से लगान वसूली का वही तरीका होगा जो दकन के लिए मलिक अंबर ने अपनाया था यानी लगान धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा ताकि किसान पर गैर वाजिब बोझ न पड़े बिल्कुल सही राजे अगर तुम्हारे किसान खुश हैं तो जागीर सुरक्षित है समझ लो राजे आज ये क्या शक्ल है कि इस बूढ़ी देखो इतने ऊंचे पर ले आए हो रोहिडेश्वर मंदिर से उगते सूरज के दर्शन कराने पंथ और क्या इतने साथियों समेत राजे आपका मंसूबा क्या है पंथ हम आपको साक्षी मानकर ईश्वर के सामने अपने राज्य के निर्माण का संकल्प करेंगे आप हमें आशीर्वाद दीजिए शिवा हमने देखी है तुम्हारे पिता की देख की चमक निजाम शाही में उनकी बादशाही दमक जो एक दिन सब मिट गई और अब रह गई उनकी आंखों की बुझी बुझी चमक अगर तू उनके दुर्भाग्य का भागीदार बन गया राजे तो बगावत कर रहा है जरा सोच मैंने सोच लिया है आप बस अनुमति दीजिए कामना करें कि मैं अपना लक्ष्य पूरा कर सकूं तथास्तु गरुड़ के पंख काटने वाले हम कौन तथास्तु उन्होंने स्वराज कायम करने की शपथ तो ली हम भूले तो नहीं है राजे हमारे दिल और दिमाग पर लिख गई है वो स्वराज धरती पर साकार होना चाहिए ये साजी हमारे आपके दिल और दिमाग में रहने से क्या होता है तो चलो धरती पर हक जमाते इसमें क्या है स्वराज क्या खाने के लड्डू हैं राजे ने कहा ना कि हमें धरती चाहिए क्यों राजे हाँ बाजी हमारे पास जागीर तो है मगर उस पर हक आदिल शाह का है ये स्वराज नहीं है मैंने कहा था ना आप बोलो बाजी धरती के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है और लड़ाई के लिए फौज चाहिए फौज हमारे पास कहाँ है राजे मावल के इलाके के सारे गांव आपको चाहते हैं क्या उन सबकी फौज तैयार नहीं कर सकते ये किसान क्या लड़ेंगे क्यों नहीं लड़ेंगे जब जरूरत पड़ेगी तो हाथ में तलवार उठाएंगे जब नहीं तो हल चलाएंगे वाह राजे ये हुई ना कोई बात किसान फौजी बनेगा फिर तो किसान को तीर और तलवार चलाने की तालीम देनी पड़ेगी हाँ बिल्कुल सही बात और आप जो इसमें इतने माहिर हैं ये भी करेंगे मगर करेंगे कहाँ पहाड़ों पर जंगलों में जहाँ लड़ेंगे वहीं करेंगे नहीं नहीं बाजी हमें इस काम के लिए अपनी एक सुरक्षित जगह चाहिए जैसे हमारा अपना किला किला बात तो ठीक है मगर कौन सा किला बन पड़े तो तोड़ना किला तोड़ना तोड़ना का किला मगर राजे हमारे पास इतने सिपाही कहाँ हैं हम अचानक हमला बोलेंगे उल्टी तरफ से उस तरफ कोई सिपाही भी नहीं होते ये हुई ना कोई बात स्वराज्य का पहला किला जय भवानी जय भवानी ऐसे ही विजय पाओ आयुष्मान भवा ये सब माता भवानी की कृपा और आपके आशीर्वाद का फल है इतने विनम्र मत बनो अपने साहस और सूझबूझ से तुमने हमारे सपने को साकार कर दिया दादोजी पंत की कड़ी तालीम को सार्थक कर दिखाया लेकिन पंथ हमारी फतेह से खुश नहीं है जब से हमने तोड़ना जीतने की खबर दी है वो ना हंसे हैं ना मुस्कुराए हैं आप जो खतरा मोल ले रहे हैं उसे सोचकर हमारी खुशी पर डर के बादल छा जाते हैं अभी तक हमने देशमुखों को सीधा किया उसके बाद दूसरे हाकिमों पर सख्ती बरती मुतालिक होने के कारण यह हमारा फर्ज भी था मगर जागीर की चौहदी के भीतर अगर कभी चौहदी लांगनी भी पड़ी तो हमने आदिल शाही की बहबूदी का बहाना बनाया महाराज साहब ने मुझे सूबेदार मुकर्र करा इसलिए एक हद तक मैं ये बंदोबस्त कर सका मगर गढ़ और सेना सूबेदार का अधिकार नहीं है वो शिरवल के अमीन का अधिकार है वो सीधे बीजापुर के दरबार जा बैठेगा वो चुप नहीं रहेगा आप बीजापुर के सुल्तान को बहुत बढ़ा चढ़ा कर देख रहे हैं वो वहां हम यहां बीच में कोसों का फासला किसको पता चलता है कहां क्या हो रहा है जब बलवाई सल्तनत के किले को छीन लेते हैं राजे तो उसका कोई सिरा दूर नहीं रह जाता आप यूं क्यों नहीं सोचते कि उस इलाके के किलों पर बरसों से किसी ने ध्यान नहीं दिया है हम सुल्तान को लिख देंगे कि उसकी बेशकीमती मिल्कियत को हम झाड़ पहुंच कर साफ कर रहे हैं <laughs> उसको रिहायश के और पहरेदारी के काबिल बनाकर हम सुल्तान की सेवा कर रहे हैं <laughs> ये दलील कुछ दिनों तक चल सकती है मगर कब तक इस मामले को दबा के रखेंगे और फिर हो सकता है महाराज साहब पर इस मामले की आंच आए हम जाके महाराज को सावधान करेंगे महाराज साहब अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं वो इतना तो कह ही सकते हैं कि मैंने अपने बीवी और बच्चे को त्याग दिया है पर धावा बोलने की किससे इजाजत ली थी क्या तुम नहीं जानते कि बंगलुरु में चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हूं अफजल खां तो बस मौके की तलाश में है जानबूझकर ऐसा नहीं किया आबा साहब देखो जहां तक हो सके संघर्ष से हमेशा बचना चाहिए शायद हम इस बात को समझ नहीं सके या समझ भी सके तो भी उस पर अमल नहीं कर पाए हमने सोचा था आप तो खुश होंगे कि माहौली की हार के बाद किसी किले पर पहली बार भोसले वंश का कब्जा हुआ है क्या हम स्थिति में हैं कि बगावत करें आप तो चाहते हैं कि हम हमेशा निजाम शाही और आदिल शाही या मुगलों के अधीन रहें तुम्हारी मां साहिबा भी इसी तरह की बातें करती हैं वो जिद्दी हैं बहुत महत्वाकांक्षी हैं और हमारे संबंध में काफी कुछ अनुदार भी क्यों है ये हम नहीं जानते या शायद जानते भी हों तो समझ नहीं पाते एक जमाना गुजर गया राजे जब जाधव और भोसले वंशों के बीच दोनों कुलों के बीच बिला वजह एक भिड़ंत हो गई थी तलवारें चली खून बहा तुम्हारे मां साहिबा के एक भाई जाते रहे हमारे भी एक भाई मारे गए तब से शायद तभी से हमारे बीच एक गांठ सी पड़ गई है क्या इसीलिए आपने हमें त्याग दिया आबा साहब हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं था तुम नहीं जानते राजे कि हम पर क्या क्या गुजरी है हमने सुना है क्या सुना है तुमने यही ना कि माहौली की लड़ाई में हमने हथियार डाल दिए थे यही सुना है ना कि हम पराजित हुए थे कि नन्हे निजाम शाह को जिनके सुरक्षा की हमने शपथ ली थी हमने मुगलों को सौंप दिया था कभी यह सुना है कि किस हालत में और किन प्रतिरोधों के बावजूद हम लड़े या यह सुना है कि मुगलों ने हमारे परिवार को दो बार बंदी बनाया और परिवार को छुड़ाने के लिए हमने कई मुगल चौकियों पर धावे बोले थे कि हमारे परिवार को शरण देने के लिए कोई राजी नहीं था कि हमारे नजदीकी रिश्तेदार भी हमसे आंख चुराते थे सुना है तुमने कभी ये गुस्ताखी माफा साहब हमने आपकी शान के अरे हमारी शान में क्या फर्क पड़ेगा तुम कुछ भी कहो तो भाग्य ने वो काम पहले ही कर दिया है नियति ने हमें खूब रोंदा है राजा दीजिए आबा साहब भाग्य और नियति को दोष देना दुर्बलों की नीति है तुम्हारी रगों में जवां खूब दौड़ रहा है राजे आंगन से निकलकर मैदान में उतरने के लिए तुम छटपटा रहे हो पराजय का काला मुंह तुमने कभी नहीं देखा जरा हमारी ओर देखो दखन के जोरावर योद्धा एक राजा के गद्दी के स्वामी चाहे जिसे बिठाएं चाहे जिसे उठाएं लेकिन आज आज हम क्या हैं? वो इसलिए कि आप दूसरे को गद्दी पर बिठाकर ही संतुष्ट हो गए गद्दी छीन कर कभी उस पर बैठना नहीं चाहा अरे चाहने से क्या होता है हालात भी तो वैसे होने चाहिए हालात इंसान मोड़ भी तो सकता है सही है तभी तुम ख्वाब देखने की हिमाकत कर रहे हो और ख्वाब भी सही समय पर देख रहे हो अब साहब ऐसा ख्वाब आपने क्यों नहीं देखा शायद हालात ने हमारे ख्वाब को बदरंग कर दिया था राजे लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि विजय नशा बनकर तुम पर न छा जाए और पराजय अंधेरा बनकर तुम्हारी दृष्टि न छीन ले अब इन चरणों के दर्शन कब होंगे जब नियति चाहेगी अजय आज खुद दफ्तर देख रहे हैं अच्छा लगता है आइए दादू जी पंत आइए बिराजिए ये मोरोपंत हमसे कह रहे कहिए ना मोरोपंत आप पेशवा हैं मैं कह रहा था हम्म। कि पंत ने लगान का जो बंदोबस्त किया है हाँ। उसमें कुछ मुश्किलें पेश हो रही है जैसे एक तो यह है बंदोबस्त सात साल के बाद फल देगा हाँ। तब तक हमें जो हासिल होगा वो नहीं के बराबर है तब स्वराज्य का खर्चा कैसे चलेगा जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है राजे मोरपंत उचित कहते हैं आमदनी का जरिया पक्का होना ही चाहिए लगान का बंदोबस्त हमें दोबारा देखना चाहिए नहीं दादाजी पंत हमारे कहने से कि स्वराज आ गया है कुछ नहीं होता स्वराज आंखों से दिखना चाहिए हम लगान नहीं बढ़ाएंगे मगर राजे राज्य की रोजमर्रा की जरूरतों को हम पूरा कैसे करेंगे जबकि आज का काम इतना अधिक नहीं है हम शत्रु के राज्यों पर धावा बोलकर धन जमा करेंगे हम आम आदमी को नहीं छुएंगे लेकिन व्यापारियों महाजनों और हाकिम हुक्काम से निश्चित रकम लेंगे यह भी एक बंदोबस्त होगा आप हंस रहे हैं हम बहुत प्रसन्न हैं राजे अब तुम दूर की देखना सीख गए हो अब हम संतोष से मृत्यु को गले लगा सकते हैं अरे दादोजी बंदिया आप क्या कह रहे हैं हम आपको जाने नहीं देंगे अभी तो बहुत से काम बाकी हैं बहुत सी जिम्मेदारियां उठानी हैं आपको आप ऐसे बीच में दाव छोड़कर कैसे जा सकते हैं प्रकृति का नियम है शिवबा हम कब तक तुम्हारा साथ दे सकेंगे माँ जगदम्बा को शायद यही मंजूर है कि हम तुम्हें सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखें तुम्हारे शिखर पहुंचने से पहले शायद हमारी आंखों की जोत बुझ जाए तुम अचरज कर रहे होगे श्रीधर पंत कि हम भी कैसे जिद्दी है और सोचते होगे कि अकल काम नहीं देती इसलिए अकेले ही इस गढ़ पर उम्र बिता रहा है मगर श्रीधर पंत हमें ख्याल ही नहीं आता कि इस गढ़ से नीचे उतरे आखिर गढ़ ही तो मराठी राज्य का गौरव है सही बात है महाराज के आज्ञा पत्र में साफ साफ लिखा है कि खेत की देखभाल के लिए जैसे मचान राज्य के लिए वैसे ही गढ़ और किले महाराज ने सर्वप्रथम तोरणागढ़ जीत लिया और बाद में पुणे के पूर्वोत्तर स्थित राजगढ़ को फतेह किया और इस तरह दक्षिण और पश्चिम में अपना शासन मजबूत किया दादूजी कोंडदेव सन 1647 ईस्वी में स्वर्गवासी हुए आदिल शाह जैसे इसी की बात जो रहा था इधर दादूजी ने आंखें मीची और उधर आदिल शाह ने शाहजी महाराज को बंदी बनाया बहुत पुरानी बात है सन 1647 की और आज चल रहा है सन अठारह सो तिरासी अढ़ाई सदी पुरानी पुरानी कैसी पुरानी हमें तो लगता है कहानी कल की है ज्यादा से ज्यादा परसों की दादाजी स्वर्ग को सिधारे राजा दुखी रे टूटे जैसे सपने सारे मगर हिम्मत तनिक ना हारे आग वो ऐसी कुछ नारी जी जी जी जी जी जी आग वो ऐसी कुछ नारी ने संग साथी प्रजा भी साथ चली आती नहीं वो भूली थी उपकार राजा ने जीवन दिया समान लहर जो मन में उठी अपार छोड़ के हल उठाई तलवार बनाया किसान का हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आई साहिबा बुरहानपुर के मुगल सूबेदार के मार्फत बादशाह शाहजहां को संदेशा भी भेजा कि वो महाराज साहब को मुक्त कराएं हम उनकी सेवा करने को तैयार हैं एक चाकर को छुड़ाने के लिए आपने दूसरे का चाकर होना मंजूर कर लिया कोई जवाब आया आया आई साहिबा बहुत साफ और सीधा जवाब बादशाह ने लिखा कि वो इस मामले में दखल अंदाजी नहीं करना चाहते तो अब आबा साहेब को जिंजी के कैद खाने से बीजापुर तक हथकड़ी पहना कर ले गए वो जिन्होंने कन्नड़ इलाके में उनकी सत्ता मजबूत की थी उनका ऋण खूब चुकाया आदिल शाह ने राजनीति सत्ता के पांव चूमती है और चाकरी बजाने वालों को लात मारती है ये आपके आबा साहेब अच्छी तरह जानते हैं मगर समझने से इनकार करते हैं क्या कहें हम आपने क्यों नहीं समझाया यही तो समझाना चाहा था तो उसका ये फल मिला कि सात सालों से उन्हें न कभी आपको याद किया न हमें ये माने बैठे हैं कि जिजाऊ को क्या चाहिए दो वक्त भरी थाली और बेश कीमती साड़ी तो काबाई कहां है आजकल हमारा सवाल भूल जाओ शोभा तुकाबाई तो भी तुम्हारी मां है कहां है आपको पता ही होगा भावना के आवेग में जाने मुंह से क्या निकल गया बाबा साहेब ने आपको त्याग दिया आपने कभी शिकायत नहीं की लेकिन क्या हम नहीं जानते कि उनका दूसरा विवाह आपके हृदय में शूल की तरह चुपता रहा आप नहीं चाहती तो हम कुछ नहीं कहेंगे हमारी दूसरी मां बंगलुरु में है सुरक्षित हैं और आपके भाई संभाजी दादा राजे भी सुरक्षित हैं अब क्या इरादा है चढ़ाई का आदिल शाह सिर्फ चढ़ाई की जबान समझता है तो अब यही सही और अगर शाहजहां ने भी हमारे खातिर कुछ नहीं किया तो उसकी भी यही वजह होगी उसने सोचा होगा मुझे क्या मिलने वाला है दक्कन के अंधेर खाते में शिवाजी की मदद करके इसका मतलब यह कि शाहजहां की निगाहों में आदिल शाह की तुलना में हमारी ताकत कुछ नहीं है तो अब वो भी देख ले अब हम चढ़ाई करेंगे शिवाजी भोसले का झंडा बारा मावल के इलाके पर फहरा के रहेगा पहली चढ़ाई पुरंदर पर पुरंदर पुरंदर एक कोस ऊंचे पुरंदर किले के लिए लड़ाई करोगे राजे होश में होना आई साहिबा हमने कहा चढ़ाई करेंगे लड़ाई नहीं जहां लड़ाई संभव नहीं वहां चढ़ाई कर कर काम बनाएंगे ठीक है ना अहमदनगर के निजाम शाह ने एक मराठी ब्राह्मण को वहां का किलेदार नियुक्त किया था नीलोजी नीलकंठ नीलोजी और उसके छोटे भाई शंकर राजी के बीच कुछ अनबन है ऐसा ऐसी खबर हमें मिली है सोचते हैं कि उनके आपसी झगड़े का लाभ हम उठाएं हमने नीलो जी को संदेशा भी भेजा है शंकरा जी शिवाजी क्या लिखता है उसके बाप को आदिल शाह ने बंदी बना लिया है नीलोजी दादा इसलिए शिवाजी हमारे यहां पनाह चाहता है हम्म। और लिखता है नीलोजी नीलकंठ निराश नहीं करेंगे अच्छा हुआ शाह जी यूं भी आज आदिल शाह तो कल निजाम शाह के पैर छूकर अवसरवाद की राजनीति खेल रहा था उसे अच्छी सजा मिली है शिवाजी को लिखो कि वो हमसे आकर मिले हाँ तुम जाति तौर पर गढ़ के नीचे उससे जाकर मिलो और कहो हमने उसे अभय दिया कि आप हमें उम्मीद न थी कि आप हमारा स्वागत करने के लिए गढ़ से उतरने का कष्ट करेंगे हम आपके शुक्रगुजार हैं आदिल शाह ने शाहजी राजे की जो दुर्गत की उसके बारे में सुनकर मुझे और नीलोजी दादा को बहुत बुरा लगा दरअसल बीजापुर की सल्तनत भरोसे के काबिल है ही नहीं शाहजी राजे को अहमदनगर का आशा छोड़कर नहीं जाना चाहिए था आपने अच्छा किया कि हमसे अभय मांगा है शंकरा जी जरा सोचिए मावल के इलाके में मावलों की ही सत्ता क्यों ना रहे हम गढ़ जीतते हैं हारते हैं वो औरों की सेवा के खातिर नहीं बल्कि यहां और पूरे दक्कन में एक ही सत्ता को मजबूत रख सकें ये काम मुगलों के बस का नहीं है और अब तो निजाम शाही भी खत्म हो गई है बीजापुर की आदिल शाही बेरहमी पर उतर आई है हम उसे सबक सिखाना चाहते हैं ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है आप हमारी मदद क्यों नहीं करते हम नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है और फिर नीलोजी दादा आपकी नीतियों से सहमत नहीं होंगे इसीलिए हमने सबसे पहले आपके सामने मन खोल के बात की नीलोजी तो अपने सुख चैन में मस्त हैं वो तो इसी बात से खुश हैं कि पुरंदर के किलेदार बने रहें और उसका लाभ उठाते रहें वो दूसरी मिट्टी के बने हुए हैं उनमें वो तेज नहीं वो साहस नहीं जो आप में है जरा विचार कीजिए आप हमारे राज्य के किलेदार बनिए पुरंदर का कारोबार मावलों की ओर से चलाइए हम्म। मगर हम आपका विश्वास कैसे कर लें स्वराज्य के नाम पर आपको वचन दे सकते हैं इस वक्त और क्या कहें शंकरा जी ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा आप हमें सहयोग दीजिए हमारे यज्ञ में शामिल होइए कल सुबह होने से पहले आप पुरंदर गढ़ के किलेदार होंगे सुनिए राजा शिवाजी हमसे पनाह मांगता है और अपने आप को राजा कहता है ऐस मत करो आधी रात का वक्त है बेकार समय मत गवाओ ये विश्वासघात है हम इसे अपने साथ बंदी बनाकर ले जा रहे हैं आज से आप हमारे किलेदार हैं हमारे पुरंदर की रक्षा करो चलो क्या है पेशवा मोरूपंत कब से राजकाज के सारे फैसले शिवबा पर छोड़ दिए हमने हाँ आई साहिबा पर चंद्रराव मोरे की फरियाद है कि आप उसकी बात सुने शिवाजी राजे ने भी उन्हें आज्ञा दे दी है क्या ये तुम्हारा बंदी नहीं है हाँ है दूसरी बार बगावत की है आई साहिबा मुझे न्याय चाहिए न्याय शिवाजी राजे का न्याय जग प्रसिद्ध है शिवाजी का न्याय इससे अच्छा तो ठग पिंडारियों का न्याय जबान संभाल कर बात नहीं, करो नहीं इसे कहने दो मोरूपंत आपके बेटे ने बहादुरी या युद्ध कुशलता की बिना पर कौन सी जंग जीती है बिना चुनौती दिए धावा बोलता है मेहमान का भेस बनाकर घर में घुसता है और घर वालों की हत्या करता है छल कपट से छापे मारता है भाई को भाई के खिलाफ चाकरों को मालिकों के खिलाफ उकसाता है अगर शिवाजी राजे इतने बुरे हैं तो उनकी मां से भी क्या न्याय मिल सकता है तुम्हें मुझे आप पर पूरा भरोसा है आई साहबा आपका कुल ऊंचा है जादव राव के वैभव का क्या कहना हमारे मोहे वंश की तरह जादव भी उच्च जाति के मराठा हैं और शिवाजी क्षमा करें आई साहबा ये तो नए श्रीमंत हैं हर मौके का फायदा उठाना चाहता है ऐसे उच्च आदमी पर कौन भरोसा कर सकता है तुम्हारी कमजोरी ये है कि जबान पर लगाम नहीं है मैं झूठ नहीं बोलता मोरे वंश सदा सत्यवादी रहा है मैं कोकण का राजा हूं खुद को राजा नहीं ऐलान किया पर आदिल शाह की मुझे मान्यता है मैं क्यों किसी तथा कथित राजा के सामने सर झुकाऊं हम लोग जावली के सामंत हैं वहां के सारे किले हमारे हैं मैं क्यों नहीं बोलूं हाँ हाँ बोलो जरूर बोलो और भी बहुत कुछ सुनना है तुमसे मसलन तुमने गुंजल मावल की देशमुखी हड़पने की कोशिश क्यों की बलात्कारी कुलकर्णी रंगो त्रिमल वाकड़े को तुमने पना क्यों दी वीरवाड़ी के पाटिल की तुमने आमदनी क्यों दबा ली चिखली के रामजी पाटिल और उसके बेटे का वध क्यों किया बोलो अब क्यों बोलती बंद हो गई तुम्हारी जवाब दो तुम्हें क्यों जवाब दू केवल आदिल शाह मुझसे जवाब तलब कर सकता है इसलिए कि आदिल शाह ने तुम्हें रियाया को लूटने की खुली छूट दे रखी है आई साहिबा इसके खिलाफ अनेक शिकायतें मिली तो मैंने इसे लिखकर चेतावनी भेजी इसने बदतमीजी का जवाब दिया और लड़ाई के लिए चुनौती दी हमने जावली पर धावा बोला तो ये रायारी किले में जाकर छुप गया लड़ाई में इसका भाई हमंत राव मारा गया फिर हमने रायारी पर भी कब्जा जमा लिया विश्वासघात से भाई को भी धोखे से मारा गया खामोश तुम्हें अपनी बात कहने का पूरा मौका मिल चुका है आई साहिबा पराजय के बाद भी हमने इसके साथ अच्छा सलूक किया इसके स्वराज्य में शामिल होने पर जावली लौटाने को भी तैयार थे ऊपर से तो इसने स्वीकार किया लेकिन अंदर ही अंदर हमारे विरुद्ध साजिश की हमारी शिकायत की आदिल शाह के दरबार में मोरूपंथ आई साहेबा को खत पढ़ के सुनाओ यह खत जाली है आपके बेटे ने डरा धमकाकर हमारे कारकुन से लिखवाया है मगर इस पर तो तुम्हारी मुहर है मोहर चुराने में कितना समय लगता है जो आदमी धोखे से चाबड़ी ले सकता है उसके लिए मोहर क्या आई साहिबा इसे और इसके बेटों को देशद्रोही के इल्जाम में बेड़ी बंद कर रखा है ये गद्दार हैं। न्याय जो कहता है वही करो ऐसे जुर्म की एक ही सजा है देहांत की सजा मोरोपंथ इसका और इसके बेटों का सर कलम कर दिया जाए हमारा हुक्म है आज दर्शन करने का मन नहीं करता राजे यही दीपमाला के पास बैठ जाएं। आप ही के कहने से हम यहां आए थे आप नहीं चाहती तो दर्शन किए बिना ही चले जाएंगे क्या देख रही हैं आप मंदिर का शिखर कहते हैं मंदिर के शिखर के दर्शन भी पुण्य दिलाते हैं परसों चंद्रराव मोरे की फरियाद हमने सुनी थी मोरे खानदानी मराठा था फिर भी आपने उसे देहांत का दंड दिया अगर आप स्वजनों के साथ इसी तरह पेश आए तो लोग क्या कहेंगे आई साहिबा हमें नया बीज बोना है और बीज बोने से पहले खरपात उखाड़ कर फेंकने होंगे ये लोग भ्रष्ट हैं इन्हें मतलबी विलासी राजनीति की लत पड़ चुकी है ऐसे लोगों को साथ लेकर हम राज्य की स्थापना कैसे कर पाएंगे उल्टे यही लोग हमें अपने साथ कीचड़ में घसीट लेंगे राजे आपसे आने हो गए हो इस बात का हमें दुख भी है और खुशी भी चलो भवानी माता के दर्शन करें Mm-hmm. मुगल सल्तनत में चारों तरफ पुनरुत्थान का जज्बा फैल रहा था जो धर्म और कौमियत का मिश्रण था उस जमाने की कौमियत आज की धर्मनिरपेक्ष कौमियत से यकीनन मुख्तलिफ थी उस पर सामंतवादी मुकामी और मजहबी जज्बात का रंग चढ़ा था शिवाजी भी एक खास मजहबी कौमी जागृति के नुमाइंदे थे आर्थिक बदहाली और जनता की तबाही ने जमीन तैयार की थी जिसे सींचा और पाला पोसा तुकाराम और रामदास जैसे संत कवियों ने और जिसकी फसल तैयार की शिवाजी ने हिरण्य गर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम वह था हिरण्य गर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान जो है अस्तित्व मान धरती आसमान धारण कर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर जिसके बल पर जो मैं है अंबर पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर स्वर्ग और सूरज भी स्थिर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर फैली है दिशाए बाहु जैसी उसकी सब में सब पर ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर